innan jag börjar den här videon så kommer jag faktiskt lägga upp ett kort här, här någonstans. Eh, så ni får svara vad ni tycker. Så jag lägger upp ett kort här så hoppar vi in i videon. Idag så hade jag tänkt att göra typ så här um, spoiled rich kids typ. Eh, och eh, ja, jag har min iPad här och jag har letat upp lite ja, men bilder så vi börjar med den första. Och vänta innan vi börjar, jag ber om ursäkt att mitt hår ser ut så här. Men igår var det cruising och det regnade och eh, mitt hår blev så här. <laughs> Men ja, jag ska duscha sen så. Men i alla fall, Dad's Bluetooth Connections och så står det Ferrari, Lamborghini, Lamborghini, Lamborghini, McLaren och eh, PCM och eh, människan sitter i en fucking Lamborghini. Alltså man bara, ja jag ska skryta lite mer faktiskt. Jag tror fan det. Jag tror att det är bättre att jag skryter lite va. Det är tur att din farsa har en Lambo, det har inte min i alla fall. Jag är inte rik för den delen heller. Jag har inte ens rika föräldrar. Jag klarar mig ändå. Jag behöver inte sitta och säga saker som känns lite onödigt. Nej. Uh, oops! Guess I need a new Lambo. Uh, seriously? Det är bara vatten. Ah, oj, det regnar lite på min Lambo. Jag måste ha en ny. Det är väl bara till att sätta på taket när det börjar regna kanske. Och sen är det bara vatten. Det kan torkas upp. Jag vet inte vad vissa tänker men ja. Whatever. What the fuck dad. I wanted to go to Paris. Åh, oh, oh, gud vad tråkigt. Alltså, jag, jag ville ju gå till Paris. Jag ville ju åka till Paris istället. För det här, det här liksom stället är inte bra. Jag vill att det är Paris istället. Det är mycket bättre där. Jag hade blivit glad om jag hade fått åka utomlands. Spelar ingen roll vart, men... Ja, jag hade ju... Jag åker verkligen utomlands varje dag, man. Nej. Nej, men det hade ju varit kul att åka utomlands någon gång. Stuff for school. Ja, du det, det, det är kul att se dig ha så mycket apple grejer, tyra grejer och så här för att använda i skolan. De grejer jag ska använda i skolan är ett block, en penna och har jag tur så har jag ett sudde. Ja, men det, det, det, det är bra att du har bra grejer för skolan. Det är jätte, jättebra. Det är skitbra, okej? Okay? Det är liksom, man behöver bra grejer. Det är bra att ha typ så tre telefoner och en dator och typ så här, om det är fem väskor eller någonting sånt där. Det är bra att ha så mycket grejer i skolan och det är, ja, det är bra att ha dyra grejer från håller bättre, eller hur? Hope the math teacher accept this. Ja, för att eh, det är verkligen bra att eh, skriva på sin eh, iPad. Varför använder du inte block, papper? Det finns papper, det finns pennor. Skriv på penna och papper eller om du nu ska skriva, skriv på din kropp eller någonting. Men är du tvungen att eh, förstöra en iPad som är värd lite pengar? Det känns ju inte så jättebra. Men som sagt, det är dina pengar, du gör vad du vill, men eh, det... det, det dina pengar kanske är föräldrarna som betalar, inte fan vet jag. Men det, det, det är bra att eh, du, du kan skriva på en iPad. Jag förmodar att du har typ så 10 000 till. Men eh, det gör inte mig någonting. Damn, I hate my car. Oh no, you hate your car. I hate my car too. Bara det att jag har ingen bil. Nej, just det. Och jag hatar min bil jag också. Fast jag har ingen. Så det är väldigt jobbigt att hata min bil. Ja, det är liksom bara en... Om det är en Ferrari jag ser på bilden så... Det är ju bara en dyr bil alltså. Thanks for the pocket money dad. Ja. Din pappa verkar vara rik och det är ju bra. Ibland. Men eh, min pappa ger inte mm, fick pengar sådär mycket. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. And you're not really fine. You just can't get into it because they would never... Kul för dig att du har en pappa som är miljonär. Det är jätte, jätteroligt för dig. Eh, och jag är så jäkla glad för din skull för att det är liksom mycket pengar din, din pappa är. Jag är glad så länge jag inte behöver känna mig typ bortskämd för att det är en sak jag hatar. Bortskämda ungar typ. Men ja, mom said no crumbs on the floor. Ja, istället för att använda ett bord så använder vi våran iMac som bord. Det är jättebra. För att man behöver inte använda bord som bord. För att du kan använda en iMac som bord. Fan vad great! Det ska jag också börja göra. Bara det att jag har ingen iMac. Jag kanske kan använda min tv som bord. Guess that's not working. Nej, det ser inte ut som att det funkar, men det, det, jag tror... Jag tror att du behöver bara köpa en större plånbok. Det finns på Wish för 47 kronor. Eller du kanske vill ha en dyr plånbok? Ja, då får du väl leta en dyr plånbok. Men det finns större plånbok, plånböcker på Wish till exempel. Det tar bara en månad att få dem. Ja, jag tycker du ska faktiskt gå och skaffa dig en större plånbok för att det ser ut att vara väldigt mycket pengar. Så. Eller kanske gå till banken och sätta in dem på ett konto så att du har det på kortet istället. Nej, jag skulle inte ha nämnt det. Sorry, du vill ha dem löst, jag förstår dig. Jag accepterar det. Så, nu går vi vidare. Needed something to level my share on. Ja, jo men vi använder så här typ så här iPads och om det är en Mac jag ser. Ja, vi använder det som liksom för att det, det, det, det blir mycket bättre, okej? Okay? Stålen kommer högre upp, det är bra. Men eh, jag hoppas att man inte... Jag hoppas att man är lite försiktig för att det vore ju dåligt om skärmen sprack. Glas överallt och spruckna skärmar och trasiga iPads. Ja men hur ska du göra om du ska åka framåt då? Hur gör du då? Måste, då måste du ju flytta på dem. Tänk, tänk vad jobbigt. Att flytta på varenda iPad och liksom hålla på. Nej, gud vad jobbigt. I hate having to search for wine. Ja, jag också. Jag behöver bara gå ner liksom under golvet så har jag jättemycket vin. Take the iPhone for a walk. I'm taking the iPhone for a walk. Come on, let's go! Nej men seriöst, jag tror inte din telefon behöver rastas. Jag tror mer den behöver repareras efter det där. Det, det, det, den ser lite ledsen ut faktiskt. Men jag antar att hon får liksom massa iPhones nya på en gång. Oj, jag tappar min iPhone, jag får en ny. Typ så. Men det hade jag också varit jätteglad om jag fick. Men eh, jag är faktiskt rädd om mina grejer. Och jag känner att nej, jag vill inte ha sönder mina grejer för att jag betalar för dem själv typ. Had to destroy the old iPhone 4S. Mm! Ja, det gör ont i mig att se folk förstöra deras telefoner. Alltså det gör så jävla ont. Men som sagt, man måste ju ta bort det gamla och få in det nya. Det är liksom, ja vi tar bort det gamla liksom, för det, det hör inte hemma här. Vi plockar in det nya för det är mycket bättre och det är mycket coolare att ha det nya och det är så jävla nice att förstöra en iPhone alltså. Fy fan! Och så fotar vi det på en gång också. Och eh, vi, vi har sönder det med såna här jävla eh, vad heter de? Biljardkulor och eh, en flaska med någonting vin eller vad fan där. Och eh, bilnycklar. Ja, jo men eh, bilnycklarna är bara där. Present for passing my driving test. Var glad att du fick en bil. Visst, jag eh, du har i alla fall fått en bil nu när du fick körkort. Det, det kommer inte jag få i alla fall, det vet jag ju. För det får jag köpa själv. Men jag är glad om jag får köpa mina grejer själv. För då vet jag att jag är mer... Jag kommer använda dem mer och jag kommer liksom tänka att åh oh, för fan, den här har jag köpt mina egna pengar och jag har sparat typ hela livet för det här. Och... Eh, Ja, jag är mer rädd om det för att det är jag som har köpt den. I hate this cho choice in the morning. Ja, jag också. Jag förstår verkligen hur det är. Jag hatar också det här, det här valet man måste göra in the morning. Ja, vilken ska jag ha idag då? Den här eller den här? Jag vet inte. Which color goes with my uniform? Ja, det är bara så att jag har så här typ tre iPhones 6 men det är bra för du, då har du tre telefoner och då kan du välja dem liksom, ja men idag vill jag gå för svart outfit. Ja då kan jag ha en svart iPhone till exempel. Eller vill jag ha, jag ska gå grå idag. Ja då kan jag ta min silvriga eller gråa telefoner. Det är ju jättebra. Jag har en vit och har jag svarta kläder, ja då kan jag inte jag matcha min telefon med. Nej, min outfit kommer inte bli komplett där. Run out of tissues. Ja, um, jo, man kan snyta sig med lite pengar. Va, vad gör du med dem sen då? Kastar dem eller? Eller återanvänder du dem? Nej men eh, jag fick en förkylning. Jag har på papper. Jag tar det som är närmast papper. Pengar! För pengar växer på träd. Det är papper, typ. Så ja, vi, vi tar faktiskt pengarna och sätter dem i en, en behållare och eh, kan snyta oss med dem. Det, det är ju bra. I want a jello parent sucks. Ja, suck heter det. Uh, ja, jo. Ja. Jag skulle bli överlycklig om jag fick en Lambo, ja. Spelar ingen roll vad det är för färg. Jag hade blivit överlycklig om jag fick en Lambo. För det, man kan göra så att man kan rappa den. Jag vet inte vad det heter på svenska. Men... Eh, det, det, det, alltså det... Va? Nej Helena, kan du prata? Nej det kan jag inte. Jo, men jag hade blivit jätteglad för jag hade, hade jag fått en röd Lambo för jag hatar färgen röd. Ja, då hade jag kunnat gått till en, nu vet inte jag om det finns någonting sånt här i Sverige, det antar jag att det gör, men så här rapping place och eh, göra om min bil så jag skulle få den färgen jag vill ha. Det är inte så svårt. Hate being sick. Ja, jag också. Jag måste snyta mig med pengar. Ja, jag måste bara snyta mig med pengar. Oh, gud vad jobbigt det är att vara sjuk alltså. Jag hatar att vara sjuk. Det gör mig fattig. Back to school. Men var glad att du får ett... Du kan åka plan till, ditt skola, till din skola. Det kan inte jag. Jag måste ta ett tåg i 50 minuter för att ta mig till min skola. Ja. Men eh, det är bra att du får åka flyg. Eh, ett privatflyg. I wish. Jag önskar att jag fick göra det. Drömmar kommer alltid i uppfyllelse så jag kanske får göra det någon gång i livet. Jag vet inte. Men det var den sista jag har att eh, ta idag. Jag eh, hoppas faktiskt att ni tyckte om den här videon och eh, vi, vi ses i nästa och ja, ni får svara som sagt på frågan här uppe om ni inte har gjort det. Ni är bäst och jag älskar er och ja, jag hoppas att ni tyckte om den här videon så ses vi i nästa. Puss på er!